Saluton kai bonvenon venon al nia hodiaŭ di mancia Zamenhof amenito. Hodiaŭ mi legos al vi Eron el la sectio gazeta articolo e la esperantisto 1901 numero 36 pri la manieroi de vastigado. Kai la titolo esta scrivite tiel, de vastigado. Moderna speranto estus uh, eh, pri la maniero i vastiga, vastigi, au disvastigi, eble. Pagio 93 tri, Zamenhof estas parolanta pri la <clears throat> necesso cae opportuno aperigi novajo in eh, pri la lingua internazia la gazetoi. Kaj li scribas tiel? Sed ne cia gazeta articolo estas egale fructoporta. Dum unui articoloi al porta sal nia rondon da novai amicoi, multai aliai, scribita in elerte, tute perdigas sen resultato. En moderna esperanto estus sen resulto momento. Pardon. Ni analizos tie ci caica in causa in qui vi faras la articolo in sen fructae. Cai mi ni limigios nur ie la uno a causa. Uno. En gazeta e articolo e ofte uno esprimo ec un vorto havas grandan signifon. Tier exemple esta's granda diferenza chu oni per la spri Nova Lingvo a opri la Nova Lingvo. Giusto a tempo, e ci oni pos vidi che l'articolo la nesta stil senutila che el pensas. La play part, granda parto de la publico, le nions cias ne sole per nia linguo, sen anca opri la ideo de linguo tutmonda en tut. Pone estas la umi extraordinara constato che citiu i vorto e ancora estas actuale in un tempe post tiom da iaroi, 1891. Facte multa i la gra, plei granda parte del pubblico sias nenion, nenur pri esperanto, sed pri la ideo de neutrala tot monda lingvo. Do, mi pensas che estas ege grave constati pri la gravezzo aperigi in formo in en uh, eh, etnolingvai gazetoi en giusta formo che non ci signifas lo mi tio signifas che por esti fructoportai, la gazeta articolo e devas esti lerte verkitai kai compreneble ni ne povas controlli tion char ne ni ki vi verkas la articolo sed almeno ni donu seriosan informoin kai ni ne gioiu nur ciam gazeta articoloi parolas prini, char mult foie ili parolas malbone. Do, la facto che ili parolas prini en si mem nestas bona afero, mi pensas. Mi ne comprenas quelcae, quelcae esperantisto in kiwi estas convincitai che sufficias che ogni parola pri esperanto ne grava skiel kai kie kai ne opportuna kai necessas ech che ogni parola i un pli rigore pli informe ne seriose ogni anche po esti ne seriosa pri la fero Dependas, tio dependas de la, de la gazeto, compreneble ne e galas egalas. Nu, ja, ciu case, informado estas grava. Do, ni faru tion zorge, cae attente. Jam Zamenhof diris tion al ni, nur, quar post la lancio, la publicigo de la unua libro. Ne credeble. Do, coran dancon pro vi attento. Antauen, sen fine, cae gis morgau. Felician dimagion.